してもらう終わりだこんなもんだ終わりだこんなもんだ んの問題ひどいなこんな問題終わらない引かねえこんなもん引かねえ にバンよ大グレン氷林丸敵は全て排除するしまった邪魔はさせねえ Yeah.